galdera, nola esagutu zen duten elkar? <laughs> Goen kalen. Goen kalen. Eta zugan baitu petan aben gizatasun handi bat, eta langile bat, behargin bat. Badekola berezko arte bat, da oso gazte izan arren, emoten dago zela bat. Eta, bueno, asko, asko gure bai, bai. dutela. <laughs> Hori bai. Nera benintzenean konturatik nintzenean, kontra esan nintzela neukala. Barruen, eh, oso euskaldun sentitzen nintzelako, baina euskera eukin barik. Eta, eta hor, baera baki neuen da, aekara. Ah, Giroa bez oso oso obreroa, esan oso langilea. Baina bestetik ba sentitzen zendun be euskaldun izate, izatearen presioa euskera erabiltzerakoan tabernetan da ba, askotan jendeak ez bueno, onera hartzen. Amak esaten ustan, haineska e, eh, gelitu fabrikan eh, bizitza osorako gukiko zu lana. Eta, <laughs> eta, ga, eta e, eh, itxin hori goen kalera <laughs> joateko eta eskerrak. Beti eukidionik uste oso presente gure etxien em, Euskaldun berriaren figura ez, nire aita Euskaldun berria da, Nafarra da, Iruñarra, bai eta honetorri izan euskera jakin barik. Eta ikasi zaben gugaitik orduan, klaro, nire txeko eredu esan daigun sala hemen bizi bazara euskera ikasten dozu, zelotxatia zinen. Pasada bat, damala urte gazio nintzen eh, antzerki eskolara, da sufridu iten eguenan, eta kontrutitzen, bueno, ez dakit artista izango zen, baina behintzat bizitzarako terapia ona da hau antzerkiarena. Kasi konturitu barik, bezitu zuai, ba, ba, bitxu, ba, titiriteru, ba, ba, ba Orduan alde hori ba daukat esposizio handi bat eta bon, eta prestigio bat ere bai. bai. Nik ez duten asko sinisten, ze azkenien eh ni aktore berdina naiz. Bai. bakoitzeko ardo bat hartu bi dut. Botilla osoa. Posi, hau posa. Ta ganera paltasunez, ta ganera euskera zaitutea. Galetan esatiek, eh, gaurren bida berba sinietas. Bueno, eske niretzat sinietas zertas egiten dau berba. Nik uste dut apurat absurde dela eh pentsatzie egiten duguna ez dala politikoa. Dana, eh, dana, dana, da politikoa. E, eh, akatsa dela politika lotzen dugula e, eh, politikariekaz. <laughs> Politikariekin. politika nik gauza asko zagalau bat moduen hartzen dut. Bai. Eta zuk gidoi bat idazten dozun momentuan, etengabe erabakiak hartzen, sabiz? Ba izan algarrela ere ahots bat, altaboz bai. bat, beste bat zuena, Baina kontuz, ze botereari ez jako interesatzen. Ez. Nik ondo dakit hori ganera. <laughs> Igerri dodaz gauze arraruak ordutik ona. Ba, promozioak egiteko orduen, elkarrizketak egiteko orduen, ni ba, bastar baten e, gelditu naz, eta protagonistetako bat naz. Abandera duerena e, aitzindari ez dute eh, zertan izen. Beti, e, bai, e, momentu konkreto batzuetan oso neure sentitzen dutenean geusa bat, zebatik ez, ni nazena naz, eta jazta sorgin eiza badau, egon badau. Ekaritatea da, eh, aktoren e, eh, euneko sortzia dedikatu aldala lan honetara? Nahi. Hori da. Bai. Eta euneko sortzi horretatik ustot euneko berrogeita marra dala, ez dala urtean amabi mila euroetatik pasatzen. Ustot beharrezkoa dala espektakulua batzutan, egia da. Baina kontuan izan biogu, eta gu aukera hori badaukagu privilegio hori alfombra baten egoteko, nik ustot Eh, gutxieneko egin aldoguna dela, beste alde hori erakusti. Ikusleak ere ez ziren bihar dien, ze bada erdi bai. Eskolatik ere ez jakolako garantzia ematen. Nik nahiko nuke eh, artiek bizi eh, pixu behar dine matematikak dutiena, baina ordu eta ez berbetan alde. Bai. Osa, barruan egotiek, bajoia daukagunien, triste gauzenien, gorapilo daukagunien, e, formulazio matematiko batek eh, konpontzen dozku gure humoria? <laughs> ez. Nik uste daukagu lapur bat retizentzia bat industria hitzarekiko, ez? Iruitzeako lako e, eh, kapitalista, komertziala, ez dakiz ba, nik uste zentzu honien ulertu bidala ere, bai? Fabrika, e, moduan. torten jako, kultura da nien e, diru laguntza jasotzen dauzenak. Automobilen industriak izte jasotzen, eta nik logikoen ikusten dut, diru laguntza guztietan, subentzio guztietan, euskeraz egindako proiektuek, e, behituz esango tenen, presupuestoaren ia guztia txerutia. Eta Alemanian handau e, antzerki konpainia municipala. Ez dau eh, euskera eta, eta kulturari begire epe luzerako proiektu eh, konkretu finko bat. Zenturik ikusten ez dutzeten moduen gaztelera zetebeko kate bat eukitzien. Karu ebak izu zer dan, inkulturi bai, Hori da karu. Hori bai garezti gure. Bai.